Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Ну вот, поели, теперь можно и поспать.